तो हेलो गाइस मैं शुभम और रेस्क्यू जोन में आपका स्वागत है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी ये बैकग्राउंड वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 能能能。